nam ke izulu ndiye ndihamba ndotsho elibrary niyazi library phaa etown ndiye phaa elibrary ndoboleka incwadi phaa kuba nam nditheni ndiyathanda ukufunda ne ndoboleka phaa incwadi eyam ke incwadi ngesingesi naye bantwana bam phaa elibrary ke uyakwazi ufumana ikhadi elaa khadi uzawunikwa ifomu phaa kulaa fomu ufake iinkcukacha zakho ne nina ke ningancediswa ngabazali benu ne bakwazi uniaplayishela phaya kwelantikeni elibrary nizokwazi ufumana ikhadi xa unelaa khadi ke laselibrary uyakwazi uboleka iincwadi phaa uphinde uzibuyisele phaya elibrary savani mose siyayazi imithetho yencwadi uba iincwadi siziphatha njani nane So xa sifika phaa elibrary ufika phaa kukho iincwadi ezininzi ezininzi ezizindidi ngeendidi ne ezinye iincwadi ezibhaliweyo phaa elibrary zingamabali ezinto ezingazange zenzeke umzekelo kukho incwadi kaharry potter phaa elandikeni elibrary ne uHarry Potter seke sayibona film kaHarry Potter ne wenza ntoni uHarry Potter kula movie yakhe ubhabha komtshayelo uHarry Potter pha sekwasibhabha komtshayelo thina hayi uyabo so ezinye iincwadi zingamabali ezinto esingakwaziyo uzenzeka ne so umuntu uyacinga qomatyhini ndiba ulubhala ngumntu owenza le nale nale nale nale ya ne kuphinde kube khona kwezinye iincwadi ezingafaniyo ezinye iincwadi mhlawumbi zisibalisela ngomhlaba ne kugrunjwe ezaa ncwadi zithethe phantsi komhlaba kukho le into kubekho la amatye kubekho amanzi kubekho le naleya ezo ncwadi ke zinjalo ne zisifundisa ngezinto ezikhoyo ne zisifundisa ukuba umhlaba oyothumile njani kwaye kukho ntoni emhlabeni ne kuphinde kubekho ezinye iindidi zeencwadi ezinge mhlawumbi kuthiwa ngemibongo uba umntu sekwadibana imbongi uba umntu sekwadibana imbongi sekwadibana yinto yambongi Sekwadibana nayo phi? Ndalibukele TV. Oh kuyibona pha eTV. Ithini imbongi xa iqalayo kanene? Xa izawubonga. Ayithi ho yina. Ho yina. Ithethe ithethe ithethe ithethe ithethe ne? Kodwa ke bakhona ewona mntana uyibona iphi imbongi? iyaza sithutha mem eke iyazithutha neyimbongi izithutha iphinde iphini ithuthe mhlawumbi umntu oyipresident okanye umntu oyinkosi ne zikhona ke kwezinye imbongi bethunana ne ezibhalwa phantsi kuthiwa zii-poem nge-english kuphinde kwaphaya elibrary kubekho ii-maps kuphinde kwaphaya elibrary kubekho iinewspaper kuphinde kwaphaya elibrary kubekho iimagazini so zininzi izinto esizifumanayo phaya elibrary nemntwana bam umna ke ndifuna undichazela ukuba incwadi endizithandayo ezifunda ziincwadi apho khona zindenza ndidibane nabantu endiqonda uba tyhini apha ebomini bam ngendingazange ndadibana nabo Uyazi uba seke ndadibana nomntu olitshayina apha encwadini ngoba nje ndifunda njengalo mntu olitshayina laa mbhali walaa ncwadi uyamchaza uba lo mntu olitshayina umile ngolu hlobo unxibe ngolu hlobo uthetha ngolu hlobo utya le wenza le into ne bantwana bam ndidibene phi nalaa mntu ndidibene ngokuthi ndifunde incwadi ne mhlawumbi bendingafundanga ulwazi lwam lwabantu bangapha etshayina belungasoze lube luphangalele ne ndiyakwazi kanti nangofunda ngoku ndidibane mhlawumbi masithi nomntu ohlala ngapha phesheya eamerica ne uyeva uyintani ndichazile ngamntu useamerica ukuba abantu baseamerica bahlala ngolu hlobo benza le into bona benza le ya mhlawumbi nabanye abantu bangapha eindiya ndichazile ukutya bakutyayo apha encwadini ndifunde uba bapheka njani ukutya kwabo yava ibe ngathi seke ndiyakutya ukutya kwaphaa eindiya kodwa ingazange ndikutya ne ngenye ixesha ndikwazi uthetha laa ncwadi le nto ndifundayo ndikwazi ukupheka okwa kutya kwaphaya endini niyazi loo nto leyo so kumandi ukufunda ngoba xa ufundayo ulwazi lwakho lezi zinto luya luthini luya luba linintsi ne ingqondo yakho iba ne-information enintsi ukufa ne kwaye nesigama sakho kuba nje ufunda nje siyasiphangalala ne uzawuthi kwanje ufunda nje apha Ufumanisa tyhini kukho igama elitsha endilifundileyo apha namhlanje endisakwazi ulisebenzisa phaa esikolweni xa ndibhala mhlawumbi ileta okanye xa ubhala umsebenzi onikwa ngumisi wakho savana so xa ufundayo isigama sakho siyasiphangalana nolwazi lwakho ngezinto luyaluthini luba lukhulu uthi ke xa sithetha ngento ethile mhlawumbi sithetha ngomhlaba ngelava ukwazi uphakamisa isandla sakho uthi tishara mna beke ndayibona into ethile ndiyifunde encwadini ethile ihambeka ngolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo nolu hlobo Siyafana ke bantwana bam.